Ти на каналі Польська Travel Music Food. Тут ти знайдеш багато цікавих відео в Польщі, смачні цікаві рецепти, авторська музика та багато-багато чого іншого. Підписуйтесь.